Gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Je prie que l'étude de la parole enrichisse notre vie et nous conduise à la bonne direction et que vous appreniez assez pour servir le Seigneur de façon acceptable au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'étude ne soit pas routinière et, et qu'on n'apprenne rien, que chacun apprenne quelque, quelque chose ce jour au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, merci pour ce soir. Nous bénissons ton nom pour les bonnes choses que tu as dans ta parole, pour nous instruire. Nous prions que l'Esprit prenne tout ce que nous en prendrons pour nous amener à la repentance, à la sainteté de vie, à la vie qui te soit agréable à tout moment au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à réellement apprendre qu'on soit juste et prêt pour l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta parole apporte la conviction à chacun et que la conversion soit donnée à ceux qui en ont besoin, la consécration et l'engagement à ta parole, et que nous marchions dans la voie du Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu purifies, que notre vie soit semblable à toi et agréable à toi, et qu'on n'apprenne pas la parole de façon superficielle, mais que nous soyons des gens qui viennent à toi pour être transformé et être conduit dans la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que l'Église dise Amen. Aujourd'hui, nous allons à 1 Corinthiens chapitre 14. Nous lisons du verset 19 et puis du verset 26 au verset 40. Au commencement, nous allons choisir quelques versets de l'Écriture pour nous conduire à l'étude. Ouvrez la Bible avec moi. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'intruire aussi les autres que afin d'intruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Cela souligne l'objectif de venir à l'étude, cela souligne l'objectif d'entendre la parole de Dieu, cela met l'accent sur le fait que chacun vienne à l'église pour écouter, pour apprendre, pour être intruit et aller dans la voie du Seigneur. Que le prédicateur, que le ministre, que tous ceux qui nous enseignent parlent, même si c'est cinq paroles, avec intelligence, afin que par leur voix, par leur déclaration, par leur enseignement, alors qu'ils instruisent aussi les autres. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Encore cela nous dit, comme nous venons à l'étude, et comme nous sommes ici pour entendre et apprendre la parole de Dieu, nous apprenons afin que nous soyons édifiés, se modifier veut dire être recommandé, mais chargé. Votre téléphone s'est déchargé, donc vous le chargez, vous connectez votre portable à, la puissance et la puissance qui entre, l'énergie qui entre dans, euh, la puissance, euh, dans le portable euh, charge votre batterie. Parfois, notre vie se décharge parce qu'on court par-ci, par-là, on touche ici, on touche là, on va ici, on va là. La force diminue et lorsqu'on vient à l'étude, lorsqu'on vient à l'église, nous devons être chargés, nous devons être édifiés, nous devons être élevés, nous devons être encouragés, nous devons être redynamisés pour aller dans la, la voie du Seigneur, pour faire les choses du Seigneur. Et dit que, que c'est dit que, et que tout se fasse pour l'édification. Vous avez un psaume donnez cela pour édifier. Vous avez un cantique, une instruction, vous avez une langue, donnez cela pour que cela édifie. Vous avez une révélation, donnez cela pour que cela édifie. Vous avez une interprétation de la parole, une interprétation de la langue, l'application de la parole. Alors que tout se fasse, que tous les ministres fassent tout ce qu'ils font pour édifier les gens à qui ils prêchent. Cela nous dit donc que comme nous sommes ici aujourd'hui, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, tout le monde. Alors, prenant part à l'étude biblique, nous devons nous asseoir, nous devons accepter la parole, nous devons embrasser la parole, nous devons apprendre la parole afin que avant de rentrer chez soi, qu'on apprenne quelque chose qui édifie, qui vous redynamise, qui, qui vous fait avoir l'édification, la recommandation, la charge du Seigneur. Verset 31 nous dit, car vous pouvez tous prophétiser. Prophétiser, c'est déclarer, c'est proclamer, c'est de connaître la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et déclarer cette parole de Dieu, cette volonté de Dieu. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Regardez ceci afin que tout soit instruit, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. On apprend, on est étudie pour e-, être instruit, on entend pour être instruit, on reçoit l'enseignement pour être instruit, on reçoit l'instruction afin qu'on soit bien instruit, afin que tous, tous, tout le monde soit instruit et que tout soit exhorté que tout soit instruit et que tout soit exhorté, encouragé. Verset 40, 40 dit, mais que tout se fasse avec, que tu se fasses. Alors, il parle des, des œuvres à l'église, il parle du ministère, il parle de la prédication, il parle de l'enseignement, il parle de l'étude, il parle de le fait d'édifier les autres, il parle de donner un cantique, de donner une instruction, de donner un, euh, une révélation, de donner une, euh, une langue, de donner une interprétation. Alors, toutes ces choses-là, que tout se fasse avec bien bienséance et avec ordre. Alors, il ne doit pas se trouver de confusion, il ne doit pas... Euh, tout doit être fait ligne sur ligne et précept par précepte afin que tous apprennent bien. Aujourd'hui, on voit le message qui est la prééminence de l'enseignement dans une église aux affections célestes. L'église qui a décidé que le, pourquoi il vient à l'église, c'est à cause de leur bien d'aller au ciel. Une église aux affections célestes. Et si vous allez aller au ciel, alors il faut qu'il ait le salut. Et une église sauvée, alors il faut qu'il y ait la sanctification, une église sanctifiée, il faut qu'il y ait la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre vie, euh, dans la vie de tout le monde, dans l'Église. Une Église spirituelle. Et si nous allons aller au ciel, nous n'allons pas tout seuls, mais nous devons avoir les autres aller ensemble avec nous. Et nous sommes une Église qui gagne les, des âmes. Parce qu'ils doivent être comme ça, sanctifiés, remplis de l'esprit, spirituel et redynamisés, devons prier à tout moment parce que ce qu'on entend, on prie pour cela et c'est la prière qui, qui amène cela à notre cœur et nous donne la puissance de vivre dans le monde. Nous devons être une église qui prie, une église qui supplie Prie, Nous prions au Seigneur, nous faisons toutes sortes de prières et nous faisons des explications avec des actions de grâce. C'est une église qui va au ciel, c'est une église qui attend l'avènement du Seigneur. Alors, qui attend le... C'est l'église qui espère le second avènement de l'église. Une église qui a ses affections au ciel chaque fois qu'il regarde que Christ pourrait venir à tout moment. Donc, l'enseignement de la parole est très important. C'est pas que quelqu'un se tient ici et que l'enseignant, le pasteur enseigne la parole, mais les gens qui reçoivent la parole doivent être enseignés, ils doivent accepter la parole et l'enseignement de cette parole doit pousser chacun à apprendre tout ce qu'on doit apprendre afin que nous soyons des chrétiens aux affections célestes étant une église aux affections célestes. Nous allons voir trois points. Aujourd'hui, et le premier point, c'est l'importance de l'enseignement pour l'évangélisation et l'édification. L'importance de l'enseignement. S'il n'y a personne qui enseigne la parole, s'il n'y a personne qui déclare euh, le Christ, s'il n'y a personne qui proclame ce que Christ a fait à la croix du calvaire, donc il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas d'évangélisation, et il n'y aura pas l'implantation de l'Église, il n'y aura pas de croissance de l'Église mais nous enseignons la parole et nous soulignons la parole et nous, et nous, les gens et nous leur enseignons afin que la parole, le monde puisse être évangélisé et que l'Église soit édifiée. L'importance de l'enseignement pour l'évangélisation et l'édification. Deuxième point, le silence des dociles en vue d'une exhortation efficace, comme on exhorte, comme nous expliquons, comme nous enseignons, comme nous intrusons. Et l'Église, l'Assemblée doit se taire. Et il y a des fois où cette session se tait, l'autre section enseigne. Lorsque cette session enseigne, l'autre se tait. Et puis, nous avons toutes chose mise en, en ordre, celui-ci enseigne, l'autre se tait, l'autre enseigne ou l'autre en chant, chante, les autres se taisent, les autres se taisent. C'est ce qui nous rend dociles. Et nous recevons la parole de l'exhortation avec efficacité. Deuxième point, le silence. Des dociles en vue d'une exhortation efficace. Troisième point, la spiritualité des enseignants. La spiritualité des enseignants. Si l'enseignant n'est pas spirituel, l'auditeur ne sera pas spirituel. Si l'enseignant n'est pas sauvé, les, les auditeurs ne seront pas sauvés. Si l'enseignant n'est pas sanctifié, ceux qui entendent ne seront pas sanctifiés. Si, si ceux qui prêchent, ceux qui apportent, le saut, un saume, une doctrine. Il amène une langue, il amène une révélation et il amène l'interprétation. Si ceux qui apportent ce message à l'Église, s'ils ne sont pas sauvés, sanctifiés, remplis de l'Esprit, ceux qui entendent, alors ils seront superficiels, ils seront sans fondement, ils seront mondains, et tous ceux qui la c'est à la tête cela n'arrivera pas au cœur pour transformer leur vie. C'est pourquoi les enseignants, les ministres, ceux qui sont des instructeurs du peuple de Dieu, doivent être spirituels. La spiritualité des enseignants dénuée d'exaltation, L'exaltation de soi, dénuée d'exaltation ou d'envie. On va, on retourne au premier point. L'importance de l'enseignement pour l'évangélisation et l'édification. Allons à 1 Corinthiens 14, verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Et le verset 20, 26 dit, 26, que faire donc frère lorsque vous vous assemblez, lorsque vous venez adorer, lorsque vous venez à l'église, alors les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation Alors que tout se fasse de façon constructive, de façon constante, de façon efficace afin que tout se fasse pour l'édification. Verset 27 nous dit, en est-il qui parle en langue 27. En est-il qui parle en langue Un enseignant, un instructeur, un pasteur, un pécateur, un ministre dans l'Église. En est-il qui parle la langue que deux ou trois au plus parlent Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a pas d'interprétation, si on fait présenter la parole, c'est comme une langue inconnue. C'est comme on dit, c'est le grec, je ne comprends pas cela. Ça, c'est le Dutch. L'allemand, je ne comprends pas. Ça, c'est le latin, je ne comprends pas cela. Et cela n'édifie pas, cela n'intrigue pas les gens à qui on parle. Le verset 28 dit, « S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. » Et s'il si, s'il n'y a point d'interprète qui nous donne l'explication de la parole, l'impact de la parole. Donc s'il n'y a pas d'interprète, donc que tout se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Que les prédicateurs, ceux qui parlent aux hommes, pour l'édification, pour les exhorter, pour les consoler, qu'il parlent. peu à la fois, un, deux, que comme quelqu'un enseigne le, son, le sondage, euh, quelqu'un, euh, euh, l'autre répond aux questions, deux ou trois, mais une autre personne modère et donne le sommet, le résumé de tout alors que ces prédicateurs, que ces pasteurs, que ces proclamateurs, que ces prophètes, deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et, qu'il y ait quelqu'un là-bas qui est si mature, qui lui aussi écoute. Et écoute ce que les prophètes, les proclamateurs, les pasteurs disent à l'église, qu'ils entendent bien afin qu'ils puissent juger que tout est bien fait tout est fait selon la parole de Dieu. Et le verset 30 dit, et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. C'est que après que celui-ci aura fini son, son, ministère, qui s'assied, eh sa prédication l'autre qui a une révélation, une plus grande révélation, une révélation approfondie, qui se réveille, qui se, qui se lève et que l'autre se taise et se, calme. Et verset 31 dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit afin que tous soient instruits et que tous soit exhortés. Je veux que vous souligniez le mot instruit, afin que tout soit instruit. Toutes les fois que vous venez ici, soit à l'étude ou à l'église, ben vous venez soit pour l'adoration, vous venez avec l'esprit d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Un homme, une femme, un enfant, qui que soit la personne, on s'assied avec cette compréhension, s'assied avec le cœur préparé que nous allons apprendre quelque chose. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit que apprenez de moi. Comme nous enseignons, nous parlons de Jésus le Sauveur. Apprenez. Comme nous enseignons et nous parlons de Jésus, celui qui sanctifie, il faut apprendre cela. Comme nous enseignons et nous parlons de Jésus, celui qui baptise, apprenez. Comme nous parlons, comme on enseigne en parlant de Jésus, le roi à venir, apprenez. Comme nous enseignons et nous parlons de Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, vous devez apprendre que Jésus a dit, apprenez. L'apôtre Paul a dit euh, aux Philippiens, chapitre 4, 9, il que ce que vous avez entendu et que vous avez vu, et que euh, euh, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Après avoir appris, donc, euh, on prie pour avoir la grâce, pour pratiquer ce que nous avons appris. Et puis, le Dieu de paix sera avec vous. Il dit que, que tous soient intrus. Tous veut dire vous et moi, chacun. En Deutéronome 31, 2 Deutéronome 31, 12, c'est dit, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants. On rassemble tout le monde. C'est pourquoi on vit à l'église, comme nous sommes maintenant, nous sommes assis, on, se tait, on est prêt à accepter toute la parole de Dieu. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants. Nos enfants ne courent pas par-ci, par-là, lorsque l'étude est en cours, parce que c'est pour tout le monde. Et l'étranger qui sera dans tes portes. Nos invités et ceux qui sont ici. Et c'est dit que, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent, et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est dit en Esaïe 48. Esaïe chapitre 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, son ton rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Lorsqu'on vient à l'église, soit qu'on regarde un cantique ou bien une révélation, on regarde les épîtres, afin qu'on reçoive une instruction, chaque enseignement qu'on a, euh, une, doctrine de la parole de Dieu, tout ce qu'on a, c'est pour nous faire entendre, écouter, afin qu'on tire profit de la parole. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset 18. Aussi, tu étais attentif à mes commandements ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Notre étude, notre communion, notre communication, notre partage de la parole, notre enseignement de la parole, c'est tu nous faire tirer profit de la parole, le profit du salut, le profit de la vie sainte, le profit d'une marche avec, constante avec le Seigneur. On a la paix de Dieu on a la justice de Dieu et pour la justice d'être comme, comme les flots de la mer. 19 dit, et ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. 19. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. On vient, on entend, on prie, on apprend et on tire profit de la parole. Jérémie 31. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Lorsqu'on vient apprendre, le Seigneur met la parole, et non dans notre tête seulement, non seulement sur notre langue. Alors, la parole ne flotte pas superficiellement sur notre personnalité, mais c'est écrit, c'est écrit au-dedans de nous. C'est l'essence de recevoir la parole dans un cœur sanctifié, dans un cœur purifié, dans un cœur lavé, dans un cœur qui reçoit la parole de Dieu et aime la, et, et la parole est écrite au-dedans de notre cœur. Je mettrai ma loi dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Et ni celui-là son frère en disant connaissez l'éternel car tous me connaîtront, depuis le plus petit, ouais, depuis le plus petit, ouais cela, les enfants, les garçons, les filles, les jeunes, ceux qui sont à croissance, les parents, tous, euh, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de, des nouveaux convertis aux membres, aux ministres, et dit, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et puis il nous donne une vie affranchie, une vie pardonnée, une vie remplie de la grâce de Dieu. Nous sommes en mesure de marcher dans la voie du Seigneur de façon constante. Psaume 51. Psaume 51 et le verset 9. Le psalmiste prie ici, purifie-moi avec les eaux paix, je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Et dit, lave-moi, purifie-moi, je serai plus blanc, je vais être sauvé, je vais être restauré, je veux que tous mes péchés soient pardonnés. Et dit, et contre toi seul j'ai péché, j'ai commis cette, cette, cette grande transgression. Et il a demandé le pardon, et puis il dit, je ne veux pas attendre, rester au niveau du salut, je veux être plus blanc que la neige. Et puis, c'est le salut, dit que et je veux être plus, c'est le salut, mais que là, vous je serai plus blanc que la neige. Je veux être sanctifié. Et le verset 10 dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Au fait, lorsqu'il a rétrogradé, et il a vraiment le chagrin, et puis c'est comme ces eaux se sont brisées, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'avait plus de, joie. Là, il avait la position d'un roi, d'un dirigeant, mais la joie de la réconciliation, de la commune avec le Seigneur n'y était plus. Mais il voudrait être retourné de la rétrogradation afin que les eaux brisées et le cœur chargé se réjouissent. La joie du salut euh, reviendra. Voilà le verset 13, verset euh, et 14. Rends-moi la joie de ton salut, le salut qui vient du ciel, le salut que Dieu lui-même donne après avoir reçu cela, après avoir vu, après avoir, après, après que Dieu voit que on, on regrette nos péchés et on, se repent, on vient à lui, on a la, on a la grâce de Dieu euh, on veut la grâce de Dieu. Et la miséricorde de Dieu nous a atteint, nous a fait sortir de cette souillure, Et on croit à l'expiation du Seigneur Jésus-Christ que Christ lui-même a offerte. Alors parce que nous croyons cela, le salut vient maintenant et la rédemption vient, la justice vient maintenant. Nous avons la joie du salut. Lorsque nous sommes sauvés, ce n'est pas une croyance mentale. C'est c'est une expérience, une expérience profondément expérimentée, c'est une expérience profondément gravée qu'on a la joie, il y a l'expérience du salut avec le Seigneur parce que le fardeau est ôté, parce que le loup fardeau est ôté, parce que la culpabilité, la culpabilité, la culpabilité est ôté, euh, la condamnation est ôtée, on a maintenant l'assurance du salut et la joie du salut. Il se dit ici, grand moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15 dit, après cette restauration, après cette assurance du salut, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Voyons, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites, de toutes les nations des disciples. Si vous êtes déjà sauvés, votre nom est écrit dans le, livre, dans le livre de vie au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. J'ai prié pour vous, sanctifiez-les pas ta vérité, ta parole est la vérité. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Après cette expérience, tu ne peux pas aller enseigner le salut aux gens si tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas aller dire comment mener la vie de justice aux autres si tu n'es pas juste toi-même. Mais après, après que nous sommes sanctifiés, sanctifiés et sauvés, sanctifiés, que la puissance du Saint-Esprit demeure en nous et dit, euh, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et si c'est dit, que la puissance viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la, euh, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On doit avoir l'expérience en Christ, la réconciliation avec Christ, la justice à travers Christ. Et l'Esprit de Dieu doit vivre au-dedans de nous, vivre activement au-dedans de nous, en nous poussant à les faire ce à quoi Dieu nous appelle. C'est après cela que nous pouvons effectivement aller et faire de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, enseigner enseignez-leur. Après que nous les amenons à connaître le Seigneur, et ils sont convertis et ils sont baptisés. d'eau au nom du Père, au nom du Fils au nom du Saint-Esprit, alors nous nous les abandonnons en leur disant d'aller, euh, de retourner chez eux. Si on fait cela, ils retournent au diable. Le diable est le Dieu de ce monde. Nous leur disons que maintenant tu es venu au Seigneur. Tu dois apprendre plus et connaître plus du Seigneur. C'est pourquoi on les amène à l'étude biblique. C'est pourquoi on les amène à l'adoration. C'est pourquoi on les amène à, la cellule, à la cellule de maison. Maintenant, nous leur enseignons à observer tout ce que euh, je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Euh, Jean 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure... Jusqu'à quand Dites-le moi haute voix. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17. Voici ce qu'il dit ici, verset 17. L'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il ne demeurera pas là où il y a l'erreur, là où il y a la fausseté, là où il y a les fausses doctrines, il ne va pas demeurer là où il y a l'ignorance. Lorsque vous êtes sauvé, vous êtes sanctifié, et vous, vous vivez, vous marchez dans la vérité, vous demeurez dans la vérité, et vous sortez des ténèbres, de l'erreur, vous sortez de la fausseté, et maintenant vous êtes sanctifié, et par la vérité, maintenant c'est dit, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, il y, a, certains qui ne sont pas sauvés, qui sont totalement du monde. Leur langage est du monde, leur caractère est du monde, leur style de vie est du monde. Et ils viennent à ce qu'on appelle euh, une assemblée spirituelle panté, euh, euh, pentecôtiste. Et Saint-Esprit Saint -Esprit vient sur moi, descend sur moi, descend sur moi, jusqu'à le Saint-Esprit ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui est du monde, celui dont la vie n'est pas purifiée. Jésus dit que même l'Esprit euh, du monde, euh, l'Esprit de vérité que le monde, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Ben, lorsqu'on est né de nouveau, on le connaît Lorsqu'on est sanctifié, on le connaît plus. Mais vous le connaissez, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. sauvez sanctifié, car il demeure avec vous et sera en vous, baptisé dans le Saint-Esprit. Verset 26 dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses il euh, ne nous enseignera pas sans l'enseignant, c'est-à-dire que si, si, si, si, tu es, si la personne est apôtre, l'Esprit Saint sera dans l'apôtre pour nous enseigner tous. Y a-t-il un prophète Le Saint-Esprit sera dans le prophète pour nous enseigner toutes choses. Y a-t-il un évangéliste Le Saint-Esprit sera dans l'évangéliste pour nous enseigner toutes choses. Y a-t-il un pasteur le Saint-Esprit va demeurer dans le pasteur pour nous enseigner toutes choses. Y a-t-il un enseignant Le Saint-Esprit va demeurer dans l'enseignant pour nous tout enseigner. C'est ainsi qu'il nous enseigne. Il utilise l'instrument humain et il remplit et il redynamise, il inspire cet instrument humain et au travers de cela, il nous il enseigne tout. Et dit, et, et vous enseignera toute toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si le Saint-Esprit demeure en nous, s'il fait partie, s'il a sa part en nous, il, et nous rappelle tout ce que Christ, tout ce que je vous ai dit. On va aux actes des apôtres, chapitre 2, acte 2, acte chapitre 2, nous lisons le verset 37. Après avoir euh, entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous Ils ont entendu parler de ce qu'ils ont fait. Ils ont, appris comment ils ont, ils ont appris comment ils ont crucifié le Seigneur, comment ils ont utilisé ces gens qui ont faussement accusé le Seigneur pour le crucifier. Et Pierre euh, a dit, que vous, c'est vous qui avez fait cela. À cause de cela, la conviction et toutes les choses que leur religion, là, tra, leur tradition dépendait, alors tout s'est euh, effondré. Alors, euh, alors, ils, alors, ils se sont montrés comme un empêchement contre la parole de Dieu. Mais maintenant, c'était une conviction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 le Saint-Esprit viendra en témoignage. Si vous êtes sanctifié, le Saint-Esprit, avec la grâce qui, qui, qui vous redynamise, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, et le don du Saint-Esprit est à vous, 39 dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40, et par plusieurs autres paroles, il conjurait les terres disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération unique, licencieuse, perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ces gens étaient convaincus de leur péché réellement, ils se sont convertis et ils se sont engagés à étudier la parole de Dieu et à pratiquer la parole de Dieu, comme c'est dit au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ouais, l'église primitive, ouais, une fois que les convertis viennent dans le royaume de Dieu, alors ils ces communautés sont intégrés à l'Assemblée et le pasteur, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, tous ces ministres, alors continuent d'enseigner la parole de Dieu de façon constante. Acte 28, acte 28, 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. C'est ce, qui, c'est ce qui continue à tout moment dans l'église primitive. Les gens à qui il espère espéraient que la véritable grâce de Dieu et la piété, la parole, euh, la piété, la justice sera amenée à leur, dans leur vie. Colossiens 1, Colossiens 1, 28. Colossiens 1, 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous voyez, tout homme, c'est lui que nous, vous voyez, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, 1, et intrusant tout homme 2 en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme 3 devenu parfait en Christ verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il nous dit en 1 Timothée 4, l'apôtre Paul nous dit ce qu'il faisait et comment il nous révélait ce que nous aussi, euh, en tant qu'enseignants de la parole, en tant que prédicateur de la parole, en tant que prophète et proclamateur, prédicateur de la parole, ce que nous devons faire et ce, sur quoi nous devons nous concentrer comme nous prenons la parole et nous élevons la commission que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donnée. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Tout ce qu'on attend, occupe-toi de ces choses méditer la parole et l'objectif de la parole, l'importance de l'enseignement pour l'édification et euh, euh, l'importance de l'enseignement pour l'édification et pour l'évangélisation et l'édification. le Seigneur nous donne la commission, il donne le défi et c'est dit ici, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles alors ce n'est pas que, que les autres s'engagent à l'évangélisation, que les, que les autres euh, s'engagent à, apprécier l'évangile. Les pasteurs doivent le faire, les évangélistes doivent le faire, mais tout le monde. Si le Seigneur vous parle comme il s'est adressé à Timothée, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Oui, tes progrès personnels, comme tu apprends, euh, comment cela t'a sauvé, comment tu es sanctifié, comment tu, es, tu as reçu la puissance de l'Esprit de Dieu, que tes progrès soient évidents pour tous. Et tu prêches l'évangile, alors tu amènes des convertis, tu gagnes des âmes pour le royaume de Dieu et les gens peuvent voir et en parler et donner des témoignages sur ta vie que tes progrès dans le ministère, que tes progrès dans le service, que tes progrès sont évidents pour tous. Et le verset 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Deuxième Timothée 4, deuxième Timothée chapitre 4, verset 1. Je conjure devant Dieu toute euh, toutes les fois qu'on vient à l'étude, tout ce qu'on entend, c'est une recommandation devant le Dieu Tout-Puissant et c'est une charge devant le Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2, prêche la parole. C'est le commandement pour vous, prêche la parole. C'est la commission qui vous a donné, prêche la parole et, eh, eh, c'est la recommandation, la charge qu'il amène devant toi. Tu ne peux pas dire que je suis trop jeune, prêche la parole. Que ta vie prêche la parole. Que ta passion prêche la parole. Que tes activités prêchent la parole. Tu ne peux pas dire que je suis seulement une femme, prêche la parole. Es-tu sauvé Alors il faut en parler à une autre personne. la femme au puits a laissé la cruche était et allé en ville, à la ville pour parler à tout le monde. Prêche la parole et insiste en toute occasion. est favorable ou non, reprend, censure, autres, avec toute douceur et en intrusant Le verset 3 nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité, Et se tourneront vers les fables. Que, cela ne te dérange pas. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je prie que le Seigneur nous aide à faire cela au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu votre Amen. Deuxième, deux, deuxième Timothée 2.19. Deuxième Timothée 2.19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qu'il avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Vous allez évangéliser, alors vous allez nommer le nom de Christ, vous allez prier, vous allez prononcer le nom du Seigneur, vous allez conseiller, vous allez prononcer le nom du, Seigneur, vous allez édifier les autres, vous allez prononcer le nom du, Seigneur, vous, vous, vous évangélisez, vous allez prononcer le nom de Christ. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 21. Si donc quelqu'un se conceptue en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous allons maintenant au deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est le silence des dociles en vue d'une exhortation efficace. Euh, nous sommes nous allons aborder ce passage que plusieurs interprètent faussement. Donc, prêtons attention. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des... Vers 8. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Le silence dans l'église. Disons, vous êtes un ministre et vous parlez une langue euh, particulière. Je simplifie cela pour que vous compreniez. Vous êtes arrivé à une assemblée et l'assemblée parle une autre langue. Vous parlez une autre langue, vous êtes homme de Dieu, vous êtes sanctifié, vous êtes rempli de l'Esprit, vous êtes appelé au service du Seigneur, mais il n'y a personne qui puisse interpréter la langue que vous parlez. Ce serait insensé, ce serait improductif de dire que je suis pasteur, je suis prédicateur, je suis enseignant, je sais que j'ai la, seule, la saine doctrine, je sais que ce que j'ai, c'est exact, qu'ils comprennent ou pas, je vais me lever et parler. Et vous parlez, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a personne qui vous comprenne, c'est dit. Si vous êtes, si vous êtes dans cet état, il n'y a pas d'interprète, alors il faut vous taire dans l'église. Si vous avez le don de parler en langue, alors et qu'il n'y a pas d'interprète, alors il faut vous taire dans l'église. Voilà le verset 30. Verset 30. Et si un autre qui est et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Ce n'est pas une autre langue maintenant, mais dans la langue normale que tout le monde comprend, tu parles, tu, tu, tu as enseigné ce que tu as enseigné, tu, euh, tu as répondu à, aux questions, oh, mais tu as édifié l'Église autant qu'il temps t'a été alloué. Et maintenant, il y a une autre personne qui a une révélation, qui a une exhortation, qui a euh, une communication à donner à l'Église. Et si, alors si un autre qui est assis a, eu, a une révélation, que le premier se taise que la première personne se taise et que euh, la parole de Dieu, la révélation de Dieu vienne de, du ministre suivant. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Il dit, l'esprit du prophète doit être sous le contrôle du prophète. C'est-à-dire que lorsque vous entendez la parole de Dieu, ce n'est pas le moment de parler, il faut vous taire. Et prenons quelques exemples dans la parole, dans l'écriture. Lévitique, dans l'Ancien Testament, Lévitique, chapitre 10, dans le verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abirou prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus, Ils apportèrent devant l'étranger du feu étranger ce qu'il ne leur avait point ordonné. Verset 2. Verset 2 dit, Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Le père était Aaron, et Aaron était le souverain sacrificateur. Il avait un bon ministère. Et parmi les enfants d'Israël, Moïse aussi, Moïse était le grand dirigeant. voyez, il était le grand dirigeant. Le grand dirigeant maintenant va parler à Aaron. Voyons la place du silence. Lorsque mm, la parole de Dieu à l'Église, euh, la parole de Dieu vient avec une instruction, avec une correction, avec une conviction. La parole qui est convaincue ne va pas se lever, va commencer à crier et à se défendre. Verset 3, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Regardez ceci. Aaron garda le silence. Ce ne sont pas les femmes qui doivent seulement se taire à l'église. Nous autres, nous les autres, nous devons nous taire lorsque la parole de Dieu, l'enseignement de la parole est en cours, on doit se taire. Et si vous faites quelque chose de mauvais et que la parole de, de Dieu vous parvient, vous devez vous taire comme vous devez vous à l'instar de Aaron. Néhémie, euh, chapitre 5, euh, Néhémie 5, 7. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis, quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères et je rassemblais autour d'eux une grande foule. Voilà le verset 8, ce sont des grands dans l'Assemblée, et je leur dis, nous avons, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs, vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Regardez ceci, c'est nos de ces grands. Il que pourquoi ne pas nous appeler en aparté, pourquoi tu nous dis en présence de toute l'Assemblée, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas parlé violemment, ils, ils ne l'ont pas répliqué. Qui crois-tu être Tu dois comprendre que nous sommes les magistrats, nous sommes les grands. Mais regardez, ils se disent ici que qu'ils se tuent, ne trouvant rien à répondre. Lorsque la parole de Dieu vient à nous, nous ne devons pas la rejeter, nous ne devons pas réagir contre la parole de Dieu. Nous devons commencer à crier, parler, à nous défendre. C'est dit ici. Il se tue. Verset 12. 12 dit, ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Le cœur pour obéir, le cœur pour corriger ce qui est tordu, ce qui est erroné, le cœur pour soumettre à la parole de Dieu, c'est l'évidence du salut. Quelqu'un écoute la parole de Dieu et la personne commence à donner des excuses. Quelqu'un a écouté la, la, correction et commence à avancer, des, des, la personne commence à défendre. Ça, ce n'est pas l'évidence d'être de nouveau. Ce n'est pas l'évidence d'être un véritable enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu va se soumettre à la conviction et au commandement la correction de la parole de Dieu. Et puis, euh, et puis, et puis j'appelle et euh, j'appelle les grands et je dis de faire selon la parole. On va aux actes, actes, actes 11, 15. Voici l'apôtre Paul qui parle à l'assemblée lorsque, acte 11, 15, lorsque je me, je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 17. Oh, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Nous devons apprendre à, à nous calmer. Nous devons apprendre à nous taire. Nous devons comprendre que lorsque la part de Dieu se présente, mais peut-être tu argumentes, à cause de la tradition. Pierre, toi, tu es allé vers les païens, tu as fait ceci, tu as fait cela, et leur a expliqué que l'Esprit m'a demandé à aller. Et lorsque vous avez compris que voici l'œuvre de l'Esprit, lorsqu'ils ont compris, donc ils se sont tués et, ils, se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'il ait la vie. Alors retournons à, à, 1 Corinthiens 14, je lis ici, verset 34. 1 Corinthiens 14, nous lisons le verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Nous avons euh, déclaré, nous avons parlé des autres sessions de toute l'église à ce terre au moment normal. Dans l'église de Corinthe, les femmes ont pris euh, euh, leur, liberté pour acquérir et puis elles causaient, provoquaient de confusion. L'apôtre a dit que Dieu n'est pas un, un, Dieu de confusion pour des églises. Lorsque le, le pécateur parle, quelqu'un euh, une, une jeune dame va se lever. Alléluia, gloire à Dieu. Et la, la, femme, la personne va commencer une, va commencer des petites, des petits cœurs. Et, comme le pécateur prêche, quelqu'un va dire, non, je ne suis pas d'accord. Cela ne serait pas comme ça. Paul dit que ces femmes-là se calment dans l'église. Déjà, si vous lisez titre 2, les femmes qui sont mues, qui connaissent la parole de Dieu, doivent enseigner les autres femmes. Elles doivent prodiguer des conseils aux autres femmes. Elles doivent instruire les autres femmes. Mais il dit que lorsqu'il y a la confusion et lorsqu'il y a euh, cette vraisemblable, cette apparence de déchirer l'église, que, cette femme que ces femmes se taisent. Verset 35. Et si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interroge leur mari à la maison. Cela parle de quelqu'un qui se lève, le moment où la personne ne pas se lever, tu pasteur, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que, que tu, que tu dis de ceci ben, Quelqu'un a déjà répondu à la question et la femme s'est levée et dit que, et eh, maintenant, je ne, je ne fais pas face à celui qui a répondu à la question. Pasteur, lève-toi et réponds à cette question. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que si tu n'es pas clair au sujet de cela, ton mari est né de nouveau, ton mari est sanctifié, ton mari est un dirigeant, et connaît la part de Dieu. Pourquoi ne pas être patient Pourquoi ne pas euh, patienter, arriver à la maison, que tu demandes à ton mari à la maison Et c'est si il euh, parce qu'il est malséant à une femme de parler dans l'église, comme ces femmes le font à l'église. Alors, et est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue Vous allez voir dans l'assemblée des enfants de Dieu, les apôtres, les disciples, lorsqu'ils attendaient l'arrivée de l'Esprit de Dieu au jour de la Pentecôte, alors euh, la Vierge Marie était avec eux, il y a d'autres femmes aussi. Alors, pas, elles n'ont pas retiré le micro de et puis elle, que nous aussi nous avons des choses à dire et que la chose bouillonnait en elle. du non, la maturité du croyant, la maturité qui accompagne la vraie saturation de l'écriture, les a calmés et puis, et puis elle était en mesure de recevoir eh, la parole de Dieu dispensée à eux. Allons aux actes. Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes toute chair. Vos fils et vos filles, vos fils et vos filles, vos fils et vos filles, les femmes aussi, prophétiseront. Cela ne dit pas que les femmes, ça ne dit pas que les femmes ne peuvent pas prophétiser, ne peuvent pas déclarer la part de Dieu. C'est dit que lorsqu'elle cause de confusion, lorsqu'un engagement provoque une confusion, qu'elle se taise, qu'elle aille apprendre à la maison. Vos, vos fils et vos, filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ils sont des femmes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils, les serviteurs, les hommes, et les servantes, les femmes, et ils prophétiseront. Voyons, acte 21, acte 21, nous lisons le verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. le verset 9, l'apôtre Paul était là, Luc était là, qui a écrit ceci, dit que nous, nous tous, Paul, Luc et sa compagne, et ils sont arrivés à la maison, à la maison de Philippe, voici ce qu'il dit, verset 9, il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Et Paul n'a pas dit que, taisez-vous, vous ne pouvez pas prophétiser. Alors, il s'adressait à la confusion dans l'église de Corinthe, alors lorsqu'il a vu que oui, celle-ci proclame la parole de Dieu, prophétise au moment approprié pour l'édification des auditeurs. Il n'a pas dit non, non, non, non, non, arrêtez-vous. Est-ce que vous n'avez pas le premier Corinthien Voyons, acte, acte 8, verset 3. Saul de son côté ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes, hommes et femmes, hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà le verset 4 maintenant. Verset 4. Ceux qui avaient été, les hommes et les femmes qui étaient persécutés, qui étaient dérangés par la persécution, ceux qui avaient été persécutés allaient de lieu en lieu. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Je vais vous rappeler que c'est Luc qui a, écrit les actes des apôtres et Luc était, Luc était un compagnon constant de l'apôtre de l'apôtre Paul et Paul n'a pas dit, mais il ne faut pas écrire cela de cette manière parce que les femmes ne doivent pas parler à l'église, dans l'assemblée. C'est pourquoi c'est dit que, que les hommes dirigeaient l'église, que les, les, hommes dirigent l'église, que les femmes ne causent pas de confusion. Mais quand, quand dehors on évangélise, on prêche aux gens, à, à, dans les écoles, au marché, partout vous trouvez, vous prenez la même parole, la parole du salut, la parole de rédemption, et les hommes, les femmes, qui sont dispersés partout à l'aide de lieux en lieu et annoncer la parole. Chacun de nous serons prédicateurs de la parole au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant au troisième point. Troisième point, c'est la spiritualité des enseignants dénués des ou d'envie. Alors en 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré. Si quelqu'un entend la parole de Dieu et croit et se croit être prophète ou inspiré qu'il comme proclamateur de la parole de Dieu, que, que je suis mature, je suis spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Voici comment nous déclarons notre spiritualité. Voici comment nous prouvons notre spiritualité que nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en mesure de dire que ceci est correct, que ceci est exact, nous allons vivre selon cela. Si nous entendons la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'est pas dans notre esprit, si nous suivons la parole de Dieu, et puis on suit notre pensée, on n'est pas spirituel. Si on entend la parole de Dieu et on argumente, parce que cela parle contre notre tradition, cela parle contre notre faiblesse particulière, donc on n'est pas spirituel. Mais si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et le verset 38 dit, Et si quelqu'un l'ignore après toutes les études, si quelqu'un demeure ignorant après toute la communication, l'intuition de la parole de Dieu, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. 39. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie. Frères, frères, frères, veut dire que ça parle de sœurs et frères, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Cela veut dire que nous les croyons. s'il dit frère, il n'y a point d'autre langue, euh, d'autres expressions pour les femmes nées de nouveau. Frères veut dire les frères et les sœurs qui ont le salut du Seigneur, qui ont la puissance du Seigneur dans leur vie, qui ont la vie sanctifiée. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Ayez la passion de, prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Verset 40, maintenant il nous conseille, mais que tu se fasses avec les hommes, avec les femmes, que tout se fasse avec les adultes et les jeunes, que tout se fasse avec les membres et les ministres, que tu se fasse avec bienséance et avec ordre. Je prie, comme le Seigneur nous a suscité pour être des enseignants de la parole et pour être spirituels, que tout ce à quoi il nous a appelés, nous allons le pratiquer pour l'édification de l'Église et pour l'édification et pour l'évangélisation du monde au nom de Jésus-Christ. Voyons Éphésiens 4, 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi Voilà le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, celui qui prêche à l'église, vous prêchez pour un bref moment, vous prêchez fréquemment, quel que soit le domaine de ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, quel que soit le le, le ministère c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et c'est pour l'édification du corps de Christ. Et puis le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons, on continue de prêcher, l'enseignant continue d'enseigner, le pasteur continue de paître le troupeau, l'évangéliste continue d'évangéliser, les prophètes continuent de prophétiser, les apôtres continuent de prêcher aux églises jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. On ne s'arrête pas le mystère. On ne dit pas que maintenant tout le monde peut s'en aller, tout le monde peut aller et puis étudier la Bible pour, pour soi-même et que la presse a déjà imprimé la Bible. La Bible est là partout dans les langues tu peux prendre la Bible et qui, que, que tu viennes ou pas, mais tu, ça n'importe pas, tu peux prendre la Bible. Non, non, non. Que ces ministres doivent continuer d'enseigner, de, de prophétiser, proclamer, évangéliser, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Verset 14 afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, apôtre, professant la vérité dans la charité, prophète, professant la vérité dans la charité, évangéliste, professant la vérité dans la charité, pasteur professant la vérité dans la charité, enseignant professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Il nous dit que voici ce qu'on fait en unité avec les autres enseignants, et les autres prédicateurs de la parole. Ce qui montre notre maturité, ce qui montre notre spiritualité. Mais si chaque fois on se contredit et chaque fois on, on, on s'oppose, on dit que je suis désaccord. Si vous avez un esprit de désaccord avec la part de Dieu, il n'y a, a donc pas de spiritualité, il n'y a pas de maturité. Esaïe 52, 8. Esaïe 52, 8. La voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elle voit apôtres et prophètes, et doivent se voir de leurs propres yeux, les évangélistes, les ministres, les anciens dans l'église, car de leurs propres yeux, elles voient que le ténèbre ramène Sion. Nous allons Oh, Esaïe 57, Esaïe, 57, Esaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut dans la demeure éternelle. Voici l'ancien des jours. Voici le Dieu, notre Créateur, notre Dieu qui nous a fait. Voici Dieu, le, l'ultime jugé de toute action, le l'ultime jugé de tout ministère, de tout ministère car ainsi parle le Très-Haut, dans la demeure éternelle et dans le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Quel que soit notre ministère, quelle que soit notre responsabilité, quel que soit notre devoir, dans l'Église, dans l'Assemblée du Dieu vivant, il veut que nous soyons contrits et humbles en esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. En tant que ministre de l'Évangile, il n'y a pas l'exaltation de soi, il n'y a pas d'envie. Alors la spiritualité des enseignants doit être sans, euh, doit être dénuée de toute exaltation et de toute envie. Et Matthieu, Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Celui-là qui se croit que je suis le plus important et sans moi, rien d'autre ne peut être fait. J'ai un ministère, j'ai un enseignement, j'ai une révélation, j'ai un cantique, j'ai une langue, j'ai ceci et cela et il s'élève, il s'exalte, il s'élève. Elle n'est pas docile, elle ne va pas écouter la parole que le Père Céleste a envoyée pour nous, pour nous enseigner, pour nous rendre mieux dans l'Église. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Il sera abaissé sur la terre et s'il meurt dans, dans, dans cet orgueil, il sera abaissé dans toute l'éternité. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Allons au Philippiens 1. Philippiens 1. Philippiens 1. Si nous sommes spirituels, alors il n'y a pas, il n'y aura, si nous sommes spirituels, il n'y aura pas d'hésitation, il n'y aura pas d'envie. Philippiens 1, 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais D'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Certains, et ce qu'ils font, c'est pour l'orgueil, c'est pour envie. S'il peut le faire, je peux le faire. S'il dit cela, moi, si je peux le dire. S'il le manifeste, je peux aussi, moi, le manifester. Ce qu'ils font, ce n'est pas sous la soumission à l'Esprit de Dieu. Alors, c'est avec envie. Et verset 16 dit, « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux animés d'un esprit de dispute annoncent par des motifs qui ne sont pas plus avec la pensée de me susciter quelques tribulation et liens Alors, des gens qui prêchent avec euh, envie, avec exaltation, il n'y a pas de récompense parce qu'ils ne servent pas le Seigneur. Ils, ils, se servent eux-mêmes. Romains, Romains 1, verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie. Et ces choses listées ici, oui, sont ici comme la vie d'un inconverti. Si quelqu'un dit que je suis ministre, prédicateur, je suis enseignant, et tout ce qu'il fait c'est une cause d'envie, c'est à cause de l'exaltation de soi, c'est à cause de l'esprit d'orgueil. Il n'est pas différent d'un orgueil, d'un péché. S'il meurt dans cet état, il n'ira pas au ciel. Les remplis rempli euh, d'envie de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité. Et voilà le verset 32. et eh bien, qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent, euh, y inclut l'envie, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Jacques 3, 14. Jacques 3, 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous prêchez. Mais si vous avez, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, vous évangélisez il y a un esprit de dispute. Alors, vous, êtes en conflit contre ceci, contre cela. Nous aussi, on peut le faire, s'il peut le faire, on peut le faire. Et toute l'Église tient une croisade, et nous avons une croisade, et tout est transmis en direct partout. Quelqu'un dit que pourquoi on a choisi ce lieu-là, pourquoi on va là-bas, il faut qu'on vienne ici. Nous là, on ne va pas y prendre part. Nous allons faire croisade. La croisade, croisade c'est croisade. Nous allons, nous allons, rassembler, nous rassembler ici. Mon frère, moi je ne peux pas t'appeler frère seul. Parce que si, alors parce que si euh, vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. 16 car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de, mauvaises actions. Si notre cœur l'avait purifié de toute envie, de tout orgueil, de toute exaltation de soi, et on s'humilie, on, on, se laisse à la voix du Seigneur et on avance dans l'unité avec l'Église du Dieu vivant pour que le même esprit qui nous conduit au siège ici conduisent partout, alors il n'y aura pas d'envie, il n'y aura pas d'envie euh, nulle part. Et 17, mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. 18. 18 nous dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je prie que chacun de nous ait la paix de Dieu et que la paix de Dieu demeure dans notre cœur, dans notre vie, dans la commune, dans l'église, au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que nous faisons doit montrer que, nous sommes sauvés, sanctifiés. Deux, nous sommes sanctifiés spirituels. Trois, que nous sommes remplis de l'Esprit nous sommes remplis du, Saint-Esprit, on est spirituel, nous servons, nous sommes spirituels, nous nous soumettons, nous sommes spirituels, nous gagnons des âmes, nous sommes spirituels, nous nous apprêtons pour l'avènement du Seigneur, parce que nous faisons partie de l'Église qui attend l'avènement du Seigneur, nous sommes spirituels, et tout ce qui nous, nous fera avoir l'exaltation de soi, avoir l'orgueil, l'envie, la jalousie, le sang de Jésus nous lavera et lavera tout cela de notre corps, nom de Jésus-Christ. Un bon Amen. Tenons-nous debout maintenant. Tenons-nous debout maintenant. Tenons-nous debout et parlons Seigneur en prière. Que tout ce que nous avons appris aujourd'hui soit pris par le Seigneur pour embellir notre vie, pour élever notre vie, pour enrichir notre vie, pour nous édifier, pour nous purifier, pour nous laver, pour nous préparer pour un plus grand service dans le royaume de Dieu. Ouvrons la bouche maintenant et parlons, Seigneur. Nous sommes venus à l'étude biblique afin d'apprendre. Et le, Seigneur, nous a donné la parole et nous a enrichi la parole. Qu'avez-vous appris Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui que vous devez corriger dans votre cœur Quelque chose à corriger dans votre attitude Quelque chose à corriger dans votre comportement Quelque chose à corriger dans votre relation avec les autres Alors nous sommes arrivés afin d'apprendre. Avez-vous appris la nécessité de la repentance Avez-vous appris Avez-vous appris la nécessité de la justice Avez-vous appris cela Avez-vous appris la nécessité d'être affranchi entièrement du péché Avez-vous appris euh, le, véritable salut, la joie du salut, la victoire du salut Avez-vous appris cela Et si on n'apprend pas cela, on ne tirait pas profit de la parole. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur, disant, Seigneur, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, que cela soit pratique dans ma vie, que cela agisse dans ma vie, que cela soit véritable dans ma vie. Que la grâce de Dieu entre dans ma vie et que cela m'aide à démontrer ce que j'ai appris. J'avais appris la grâce de Dieu qui entre pour nous sanctifier. Parlez au Seigneur. Et la puissance de l'Esprit de Dieu. Parlez au Seigneur. Vous avez reçu l'enseignement afin d'apprendre. Y a-t-il une amélioration dans votre vie Y a-t-il un profit, un avantage dans votre vie de ce que vous avez appris Y a-t-il quelque chose à présenter au Seigneur en prière Seigneur, ôte cela de ma vie. Enlève cela de ma vie. Purifie-moi de cela. Lave-moi de cela. Qu'il y ait une véritable évidence de salut. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Accorde-moi la passion d'un véritable enfant de Dieu. Ce n'est pas pour apprendre à rester mou, inactif, mort, muet, à l'œuvre de l'esprit. Est-ce né de nouveau sauvé Est-ce que tu portes la culpabilité du péché Le sang de Jésus est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Et la puissance de la vérité qui sauve, qui nous affranchit. Alors cela vous fait une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Une nouvelle vie, une nouvelle action, un, niveau plus élevé d'obéissance à la parole de Dieu, L'enseignement est très important dans l'Église pour évangéliser le monde et pour édifier l'Église. Lorsque nous sommes bien enseignés, nous prenons cette, vérité d'évangélisation au monde, à la communauté, à nos amis, à nos voisins. Et la vérité que nous avons apprise nous aidera d'aller déclarer la parole du salut. pour évangéliser le monde. Et lorsque l'Église s'unit et combine les ressources pour évangéliser, ce que nous avons après, reçu du Seigneur, nous, nous accordera la passion, le feu, la ferveur pour nous unir avec l'Église et prendre et porter la vérité du salut partout. Vous prenez part. Vous prenez part à l'assemblée qui ira partout dans le monde. La vérité que nous avons apprise nous édifiera. Votre vie est au bas niveau. Vous serez édifié et chargé comme vous chargez votre, la batterie, comme vous chargez la batterie de votre portable. Le zèle en vous. Vous êtes au bas niveau. Le zèle vous relèvera de ce que vous avez appris comme vous méditez ce que vous avez appris, vous intériorisez ce que vous avez appris et vous personnalisez ce que vous avez appris. Vous passez le temps en prière devant le Seigneur. Vous amenez au Seigneur ce que vous avez appris. Vous réveillez de votre sommeil spirituel. et l'enseignement devient profitable dans votre vie. Sauvez, vous avancez pour être sanctifié. Et la parole de la vérité sera ancrée, écrite sur la table de votre cœur. Et comme l'Esprit vous rappelle, la parole, cela vous rappelle ce que vous avez appris lorsque vous êtes euh, sur la voie et que vous êtes à la maison et vous vivez selon ce que vous avez appris. Et vous ne serez pas un auditeur oublié... L'esprit de vérité, alors vous fera rappeler ce que vous avez appris. En temps de tentation, en temps de confusion, en temps où le monde fera pression pour vous plonger dans la boue, l'Esprit de Dieu vous fera rappeler ce que vous avez appris et vous conduira, vous orientera, vous conduira à la vérité qui vous affranchit. Affranchit du péché, affranchit du mal, affranchi de l'iniquité. Vous n'êtes pas un bavard. vous connaissez le Seigneur, le Seigneur vous aidera à savoir quand il faut, il faut, il faut se taire. Pas quelqu'un qui argumente à tout moment, qui parle à tout moment, qui quelqu'un qui se défend à tout moment. Chaque fois, j'ai une question à poser, j'ai une question à poser. Lorsque l'enseignement de la parole de Dieu est en cours dans votre église locale, chaque fois que tu penses à la question que tu vas poser, je veux confondre toute l'assemblée avec, avec mes questions. Il faut, te, faut te taire. Il faut, il faut se taire hein tu as une femme, tu peux demander à ton enfant à la maison, à, ta, à ton mari à la maison, tu es un enfant, tu peux demander à ton papa à la maison, tu es un homme, tu peux demander à ces dirigeants-là qui sont, qui sont sur toi à la maison. Si tu as, si tu as tendance à semer la confusion à l'église par tes questions, est la grâce de demeurer calme, silencieux. Que ta vie exhibe la maturité. Par chaque fois, agir euh, par euh, réflexe. Euh, tu es impatient, répulsif, brillant, bruyant, mais silencieux, calme. Et que la spiritualité de ceux qui ont, reçu la parole du Seigneur et dans l'unité avec les autres enseignants. Tes sentinelles se verront de leurs propres yeux lorsque le Seigneur ramènera, brisera le lorsque le Seigneur brisera la captivité, et nous en fera sortir. Nous verrons, nous verrons de nos propres yeux, pas chaque fois dans ton cœur, moi je, ne suis pas en accord, je ne suis pas d'accord avec cela. la sanctification amène l'unité, un même sentiment. Avec la parole de Dieu, on est en accord avec Christ. On est en accord avec les autres croyants et ministres sanctifiés. Il n'y a pas d'exaltation de soi. Celui-là qui est orgueilleux sera rabaissé. Humiliez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur afin qu'il vous relève au vrai moment pas d'envie, si vous avez un zèle amer, la jalousie dans votre cœur, ne vous mentez, ne mentez pas contre l'esprit. Cette sagesse-là ne, ne provient pas d'en haut. L'envie est meurtrière. L'envie est meurtrière. L'envie est néfaste. La jalousie ne montre pas la grâce du salut. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur afin de vous purifier, à vous rendre plus, si vous êtes pur, qui vous rende plus blanc que la neige. Parlez au Seigneur de vous donner la passion, le zèle, la ferveur pour servir le Seigneur pour gagner des âmes dans le royaume. Et priez que ceux qui vont venir dans le royaume au travers de vous et la justice et la foi et que vous les aidiez à aller au ciel au dernier jour. Soyez un bon exemple pour convertir. Que la vie que vous menez soit un encouragement et fasse avancer, s'est converti dans la voie du Seigneur, dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons appris ce jour. Nous prions que ton esprit écrive tout ce que nous avons appris sur la table de chaque cœur et que notre vie donne gloire à ton nom et amène les autres dans le royaume. Que notre vie montre la grâce du salut, de la sanctification et la grâce de la réconciliation avec toi et la justice du Seigneur démontrée dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être matures, mieux dans le Seigneur, sans péché, sans corruption, sans sans, sans hésitation de soi, sans orgueil, sans envie, sans jalousie, mais que notre vie montre la douceur, la grâce du Seigneur dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous soyons, nous prions que nous ne rétrogressons pas, mais que nous avancions au nom de Jésus-Christ. Aide chacun de nous à monter plus haut dans les choses du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Purifie, ôte le passé, lave-nous et amène-nous à la nouvelle vie et rends-nous plus blancs que la neige, plus blancs que la neige même au nom de Jésus-Christ et la puissance pour être et faire tout ce que tu veux que nous soyons, que nous, que nous fassions. Accorde-nous la puissance dans nom de Jésus-Christ. Fais de nous des gens plus mûrs, des gens plus spirituels, des gens qui ont les affections célestes et que notre vie conduise les autres à une relation plus profonde avec toi au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.